じゃんゆりこ大河です皆さんこんにちは今回ゆりこナカ会になりましたイエーイってトナカイのノートするの今わかんない、えー、みんなクリスマスの時ってさサンタさんのコスプレしたいでしょ私はね今年はねサンタさんも飽きちゃってもう可愛いトナカイをやりたくてトナカイ風をトナカイ風トナカイ風よくわからない色を入れてちょっとクリスマスツリーと えーと、普通のトナカイに見えると思うんですけど今回はなぜというこの動画を撮りたいのはクリスマスの違いのことを話したいと思います。まあちょっと他のワワワールドって言えないんだけど、イタリアはクリスマスこんな感じですってちょっと話せるから、行きます。 <laughs> 行きます。まずは日本人の場合は カップルそうそれはね知らなかったなんか東京に来て25日あ家族と過ごすのうんうん彼氏とそうなんだえー、私もいねえしでええちょっとあってなななんかなんであれサンバレンタインじゃないのになんで恋人と過ごすのって思ってすっごく不思議なことだったでまあやっぱりイタリアはね家族はクリスマス クリスマスですよねで韓族イタリアだとクリスマスは家族ハッピーニューイヤーは友達と大体このルルルは大事日本はキュン逆逆すっごくびっくりしたまずはイタリアのクリスマスはねまあみんなと一緒25日まあ24から始まるんですよねみんなまあ、うん、そうですね実は24の夜から25日の まあ、夜までは、まあ、みんなクリスマス的にの日なんですけど実はいつこのデコレーションとかあの始まるのって私はね実はねだいぶ最近最近というかあもう12月だって思い出して急にポンってこれだけここの子この子だけを けよとあのー、出したんだけど実は正しいの日がありますよそのデコレーションとかプレゼーペ多分見たことあるんだけどプレゼーペはプレゼープはね日本語だとジローラマえー、っとプレゼーペは日本語でジオーラマ ということですよねで私の家族はずっとやってたんですよね一応はちょっと説明難しいんだけど私の家族は一応はクリスチャン私はよくわからない人間よ,、うん、よくわからないあまあセックスピストルが好きだからねうん、分かりやすいけど <laughs> 思いますでもでも背がすごく可愛くてずっとやってたんですねで私にとってはクリスマスはプレゼントプレゼントとサンタ でも実はイタリアはここれがないですねなんかほんとクリスチャンクリスチャンというのまあイベントみたいですよねでえー、っとは12月の8の8こうするかこうするかの8から、えー、デコレーションが始まりますだからプレセーペとスリーとかいろいろの飾りがなんかその日が始まりますなぜ12月の8日を始まるのは l'Immacolata Concezione あのね日本語翻訳がないなんですけどまあマドンナ女神って言えばいいかなのイベントだからこの日がいろんな飾りとか綺麗に、えー、することですで何が食べるのが実はね日本と違って皆さんってさいつもケーキとか食べるんですよねクリスマス時はケーキパパってクリスマスケーキ出てくるんだけど私はねイタリアに見たことないケーキじゃなくて まあそういうメインディッシュ以外はパネットーネかパンドーロどっちが食べるんですよでこのパンドーロとパネットーネは大体一緒のものですよねだからでも見るんだけどやっぱりすっごく大きいな好みがあるんですよ私例えばねウェったおしぶどうが入ってる一つこれがパネットーネはおいしぶどうとまあくるみとかいろいろ入ってるんだけどパンドールが何も入ってないで白いのあの シュガーみたいちょっとサートみたいがふわーって出てまあシンプルで美味しいだからこの家族はねすっごく大きな戦いになるんですよもうどっちにするってどっちもいいと思うんだけど私はねやっぱりパンドーラの方が好きだったおパンドーラ食べたいパンドーラじゃないと私は食べないだからケーキじゃなくてパンパネットはねかパンドーラ皆さんはどっちが好きなんだろうねで私のお母さんはねすっごく優しくて実は もう小学校の時がサンタさんもないんですよ存在あないですよねって他ののクラスメイトから聞いてたんだけど私はねそれがすごく嫌だったの本当これあのサンタさんのことを本当信じて信じたいから信じるって言ったら「お前バカじゃね?」とか言われてお母さんはね本当に毎回毎回多分12歳まではあのー、クリスマスの時に誰かにサンタさんの格好をされて んとプレゼントを取りに行ったんですねでなんでわからないけどバレたことがない私ほんとすげえ上手だったお母さんは全部もうそういう家族もびっくりして「えー、サンタさんが来た!」とかなんかほんと自然だったんですねで私の実家はねインペリア港の方だからあの雪が降らないんだけどおばあちゃんの実家はねインペリアよりがもうちょっと遠いもうちょっと上 だから山の方でサボーナ私は生まれたの町サボーナの上はアルタレというのちっちゃいちっちゃいちっちゃいのあの町に結構雪が太り太りましたじゃなくて <laughs> あの降ってたんですねでそこにほんと降ってた時がボランティアがみんなトナカイとかそういう本物のトナカイとウーマン あのとクリあのバッをサンタさんの今バッブって言うんだけどサンタさんの格好して歩いてただからその時はねサンタさんも来て家にプレゼントも渡されてその時がねほんとほんと信じた気がするやばいサンタさん素敵って思ってすごく恋したサンタさんのことがあの日本人がイタリアに旅行したい方はおすすめしたいことが一つがあります 12月の23から1月の6日までは休み。これはね、セッティマナ・ビアンカというんですよ。あの、白、週間というんですね。夏というと、みんなここにクリスマスがあって、で、そこからスノーボードとかスキーに行くんですよ。だから私も学校通ってた時に、このセッティマナ・ビアンカに参加して、スノーボードコンテストに出たんですよ、若い時に。 わーでお父さんもいつもいつもいつもこのセッチマナビアンカのところにフランスまで行ってスノーボードとかショーしに行っただからこの地域だけがねイタリアに行きたいだったら気をつけて三つ人がわーって大勢集まると思いますまあ24日はまあいろんなデコレーションとかプレゼントを用意したりとか まあちょっと準備の日って言えばいいんですけどねあと昨日ねとかって大きいな晩ご飯もするんですねで25日はクリスマスいっぱい食べて家族と過ごす時間で26日はサントステファノだから26日も休みなんか前の日が前の2日の前のたくさん食べ物があるんじゃないですかもう食べきれないから26日は全部食べておきれいにしますというのを文化ですあと もう一つの言いたいのはいつクリスマスが終わるのは、まあ、1月6日なぜというと意味があるんですよこれからエピファニアになるからエピファニアはねあのー、かわいいちょっとぶっさい子のあのー、魔法魔法少女で言えばいい魔法女があの来てで彼女が来るあの来る時に全部のあのフェスタだからその 休みが取っちゃうんですよ私がよく覚えてるのがエピファニアはね来る時にそういう魔法が来る時にみんなちっちゃいソックス、まあ、ちょっと今今ダサいんだけどソックスを壁にに貼ってで魔法が来る魔法少女が来る魔法少女で言うんだろウィッチでこのウィッチが来る時に あのこの子供はいい子だったら美味しいあの果物かあのキャンドをあげる悪い子だったらカルボーネっていうあげるんですよねカルボーネが石炭そうあなたは悪い悪い 子供だったら正規タンあげるでも実はこの正規タンはね甘いんですよただ見た目は正規タだからうーんってな感じになるんだけど私は超大好きだったからとりあえず悪い子知っていこうって思ってたずっとだからそのまあその宇宙が来てる時にだからミイカは休みとかクリスマスが完全に終わりですということでまあいつか あのー、クリスマスに帰りたいねちょっとやっぱりどこかでね私の夢なんですけど、まあ、今年ができないから12月24日ブリギルガメというのあの私の知り合いのバーにあちょっとイベントをさせてもらいますがでその後は30日12月の30日から12月 あなじゃない1月の12までは実家に帰りますやっぱりずっとクリスマスできなくてハッピーニューイヤーはできないからまあハッピーニューイヤーぐらいでもやっぱり一緒にお母さんと過ごしたいなって思って今チケットを取りましたイエーイまあすぐ帰ってくるから大丈夫です <laughs> あのあんまり心配しなくていいですよイエーイということでこれはクリスマス土曜の文化だった ですいませんあんまりでもうちょっとね多分細かいってすると本国クリスチャンの人がもっともっともっと長い文化とやり方もあると思うんだけど私の家族とはほんとのんびりイエーイみたいイエーイ休みだぜみたいプレゼントだぜラザニア食べるぜみたいの家族だったから <laughs> ずっとほんとこんな感じに過ごしたでもやっぱり日本に来た時にほんとそのなんだっけ夫婦みたいカップルのようにイベントだけでね うんって思ってえーってあとは休みがないねって <laughs> びっくりしましたということでこれはクリスマスの動画でしたイエーイ皆さん好きだったんですかだったらクリスマスは何が欲しいんですかぜひちょっと参加さんじゃないけどよかったらリストを一緒に作りたいと思いますあと忘れずに私のために何が リスマスえプレゼントくれたいのってあれは一つはね写真集を 買ってくださいなんかまだあのありますのでサイン入りとサインなしでも両方あるのでよかったらまだ発売中なのでぜひよかったら買ってくださいあとはそのイベントとか Twitter の方に書いてありますのでぜひチェックしてください東京とか大阪いろいろまあたらにどこかに回ってますのでよかったらぜひお会いしましょうバイバーイ